Mino vagando, ando buscándote en la calle Aunque mami ya no queda nada para estar Solo para... Like roses and clover bum, bum, bum, And chilling that is lots of nights are Hit it late with a bitch from the bayou mm, Make sure the pussy ball no Caillou Mmm. Hadouken your ass like I'm Ryu hmm I splash on your ass like an eye chapstick on my lip And I'm looking like a bitch I had a couple kids, but I threw them in a dish With the ice on my wrist, no I die Could the whip, we can take four spin Every right before 10 and I've been fucking bitches in my minivan And I've been flipping switches Cause I know I can Tienes que me acabo de dar cuenta Estos momentos estaban así organizados, ¿no? Pero a mí se me ocurrió agarrar este y ponerlo ponerle principio, después a este darle vuelta así, entonces queda como que este se enteró una cosa muy mala que pasó y se la contó a él. Y él, sorprendido, se la empezó a contar a él. Pero como lo que pasó es tan malo, se tapa los oídos porque no quiere escuchar. <laughs> Papá, se está viendo esto, ¿por qué me abandonaste? ¡Eres un fraude, un araña! ¿Cómo digo, profe? Mi, ah, mi, mi, tarea, sí, sí. De, de hecho la, la, la, tengo, de hecho la tengo por acá. Policia. Este perro culiado trabalha em las fuerzas municipais. É o e está entrenado em las artes de los sobornos e desconhecimento de la lei. Alguns de seus companheiros são muito peligrosos. Se lo ven tengan cuidado. Solía decir, ¿qué sentido tiene levantarse? ¿Qué sentido tiene comer si algún día voy a morir de todas formas? ¿Qué sentido tiene hacer nada? Hay un antiguo dicho que dice que la peor parte del infierno loco! ¡Tu mamá usa calcetines! Tarde o temprano te quedarás solo con tus pensamientos sin nadie cerca que sirva como distracción. Esos pensamientos que te hacen sentir mal volverán. Tu... uou, uou, uou, uou, uou, uou, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Como via facilmente. Em solo 4 silos pasos. Número 1. Debes Debes la com elegância. Olá bela dama como se encontra la noche de hoje. Bien. Paso número 2. Luego tienes que perguntar-lhe que hace, com elegância por supuesto concha de sua madre. Querida princesa de mim sonhos que está sendo em estos momentos. Nada espero algo da tele. Paso 3. Tienes de dedicar-lhe um suculento poema. Com elegância. Querida dama, no te digo algo bonito. Te digo algo sincero. Mi carinho és infinito. Y mi amor és verdadeiro. Ai que hermoso. Paso 4 Y muy importante. Declarar-se com muita seguridade. Mi dulce Y bela dama acepta usted ser la novia deste humilde hombre. Sí claro que sí lo amo. Y listo assi tiene una bela dama a tu lado. Oh, I'm sorry, are you sitting here? Yeah. Oh, don't worry, I'll leave. Thanks. You want me to stay? No. No one ever wants to sit next to me. Me neither. Okay, thanks. Okay. Yeah, I think we do have the same math class. I don't think we do. Mr. Robinson? Nope. <laughs> I know, right? He has the weirdest hair. <laughs> I've never seen that man in my life. Oh, what's on your wrist? What's on my wrist? Yeah. Oh, it's a friendship bracelet. For who? Who's the other friend? Yeah. Uh, I, I don't have one. I made two, but like, they're for my <laughs> future friend. I know, pathetic. That's pathetic. When Hanson time? No. No, miss! Oh, No! Para emociones del Hogwarts Juro que odio a este tipo, me cae pésimo Deberíamos ir a su casa, apuñalarlo Y tirar el cadáver al río para que nadie lo encuentre For a fair day's pay after fair day's work Then he kinda got a little angry So I admit, I kinda got a little angry Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife! Oh! Slide with a body, man, hold two from the woody. Sorry, gangster, niggas know me. Man, leave two in your hoodie. Andrea. Um. que ni un alma acudiera a buscarme.